саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші параграф механикалық қозғалыстардың салыстырмалылығы сонымен қатар жылдамдық деген тақырыпты қарастырамыз бұл жетінші сынып физикасы олай болса біз бастаймыз жалпы бүгінгі сабаққа арқау болатын негізгі тірек сөздеріміз бұл жылдамдық санақ жүйесі санақ денесі сонымен қатар қозғалыстың салыстырмалылығы деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз сонымен бүгінгі сабақтан сендер жалпы айтқан кезде жылдамдықты формуласымен танысып және де соған байланысты есептер шығара аласыңдар и сонымен қатар кез келген қозғалыстың бастапқы яғни басты ерекшеліктеріне тоқталатын боласыңдар олай болса бүгінгі сабағымызға негізгі арқау болатын ә, біздің терминологиялық сөздіктеріміз бар жылдамдық жол уақыт жылдамдық деп отқанымыз скорость ә, speed ағылшыншасы жол put distance ә, уақыт время и тайм деп қарастырамыз ары қарай енді жалпы санақ денесі дегеніміз не санақ денесі деп дененің қозғалысы онымен салыстырылып ә, қарастырылатын денені айтамыз яғни ә, кез келген механикалық қозғалыс салыстырмалы табылады яғни мысал ретінде қарастыратын болсақ жалпы біз машинада отырған кезде машина қозғалып жатады бірақ біз ойлаймыз чтобы сен қозғалып жатқан жоқсың тал қозғалып жатқан сияқты көрінеді саған машинаның ішінде ал машинаның сыртында тұрсаң керісінше машина қозғалып жатқанын көресің яғни біз қай жерде тұрамыз соған байланысты өзіміз не істейміз санақ денесін солай өзгерте аламыз деген сөз ә, мына жерде қарасақ болды мына санақ жүйесі санақ жүйесі деп отқанымыз бір бірімен өзара байланысқан санақ денесінің координаталары жүйесіндегі ә, жүйесіндегі қарастырып кетейік мысалы мына жерде қарайтын болсақ қазір мына бала иә жылдамдығымыз бері қарай қозғалып жатыр солай ма ал енді егер мына бізде кеменің ішіндегі адам мынаны көретін болса ол не істейді ә, бала емес кеме қозғалып жатқандығын сезеді да құс та солай яғни ә, яғни қарайтын болсақ координатор жүйеміз мына жерде болса иә бірінші жылдамдығымыз қозғалып жатыр міне катеріміз кемеміз былай қарай қозғалып жатыр адам былай жүріп жатыр құс былай ұшып жатыр ал қозғалмай тұрған не тал барлығы талмен салыстырған кезде белгілі бір жылдамдықпен қозғалып жатқанын көруге болады яғни осыны айтамыз біз түсіндіре алдық қой ары қарай санақ жүйесін мысал ретінде келтіретін болсақ бірінші екі суретті көрсеттік иә біріншісі жерге және күнге қатысты санақ жүйелері ә, мысалы мынау жеріміз жерге қатысты айдың қозғалуы иә ал енді ай қозғалысының траекториясын көрдік екінші суретте бізде қарайтын болсақ міне айдың ә, күн траекториясымен қарастырған кезде ол қалай қозғалатынын көріп тұрмыз міне мысалы жер былай қозғалып жатыр ма ал ай жерден қозғалып жатыр да нәтижесінде осындай суреттер пайда болып жатыр деген сөз бұл немен салыстырған кезде санақ жүйесі күнмен салыстырған кезде түсіндіріп алдық қой енді жалпы осы санақ жүйесіне байланысты бізде галилео галилей негізгі өзінің инерциялық санақ жүйесін ә, қарастырады ол не дейді бір біріне қатысты бір қалыпты түзістікті қозғалатын барлық санақ жүйелер бұл инерциялық санақ жүйелер болып табылады яғни ә, былай айтқан кезде барлық дене бір қалыпты түзістікті қозғалады дейді барлық дене бір қалыпты түзу сызықты қозғалатынын қарастырады осыған байланысты бізде жылдамдығымыз константа деп аламыз жылдамдық барлық жерде константа түсіндіре алдық қой ары қарай енді осы жерде тоқталып кететініміз келесі бізде жылдамдық жылдамдық дегеніміз не жылдамдық бұл уақыт бірлігінің ішіндегі дененің орын ауыстыру шапшаңдығын қарастырады мысалы мына бір денені алайық машина алайық барлығы бір жерде тұр қозғалысы келген кезде олардың несіне байланысты бағыттарына байланысты олар не істейді әртүрлі бағыт әртүрлі жылдамдықпен өзгеруі мүмкін қозғалыс барысында түсіндіре алдық қой яғни біз осы жерде айтамыз жылдамдықты қандай әріппен белгілейміз міне Ә, жылдамдықты біз векторлық шама дейміз бағыты бар векторлық шама болып есептелінеді міне ә, в мен векторлық шама болғандықтан жоғарысына вектор қойылады формуласы ә, жылдамдық тең жолдың уақытқа қатынасы жылдамдық тең жолдың уақытқа қатынасын айтамыз бұл жылдамдық деп аталады жылдамдықтың формуласы ал енді бұл жерде s деп отқанымыз не бұл с деп отқанымыз не distance яғни жол ал т деп отқанымыз тайм уақыт деген сөз яғни э, мынауымыз бізде жол өлшем бірлігі метр болып есептелінеді т деп отқанымыз бізде не уақыт уақыт өлшем бірлігі секундпен қарастырылады ал енді нәтижесінде жылдамдықтың өлшем бірлігі қалай болады деген сұрақ туындайды жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд деп аламыз бұл жылдамдықтың өлшем бірлігі ал енді қарайық бізде мысалы белгілі бір уақытта мына машинаның белгілі бір орын бұл немен жылдамдықпен қарастырылады деген сөз яғни жылдамдық уақыт ә, орын ауыстырудың өзгеру шапшаңдығы деп осыны айтсақ болады деген сөз енді осы формуладан түрлендіреміз мысалы жол табатын болсақ қалай болады жол табатын болсақ жылдамдықты көбейтеміз уақытқа математикалық ереже бойынша осылай түрлендіреміз ал егер осы жерден уақытты табатын болсақ жолдың жылдамдыққа қатынасын аламыз деген сөз түсіндіре алдық қой ал енді бізде жалпы айттық жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд дедік міне метр бөлінген секунд олай болса біз километр сағатты неге айналдыруымыз керек метр бөлінген секундқа айналдыруымыз керек ол үшін не істейміз мысалы берілді бізде 54 километр бөлінген сағат берілді оны метр секундқа айналдыру үшін 54-ті көбейтемін неге мыңға міне километр деген мың деген сөз мың метрге бөлемін бір сағатта неше секунд бар 3600 секунд бар дегенбіз бөлемін бөлемін 3600-ге. Сол кезде біз қысқартып алсақ болады міне. 3.0 мен 3.0 қысқартатын болсақ 3.6 болады ма міне? 54-ті бөлеміз 3.6-ға. Не үшін 6 болып кетті? Себебі 3 3.0 мен 3 3.0 қысқартқан кезде осылай қысқарып кетті деген сөз. Нәтижесінде бөлетін болсақ 15 метр бөлінген секунд кеп шығады екен. алды қой? Ал енді керсінше метр секундтан километр сағатқа аудару үшін не істейміз ол үшін біз жай ғана сол бір санды мысалы 12 метр бөлінген секундты айналдыру үшін не істейміз жай ғана үште алтыға көбейтсек болады міне сол кезде қырық үште екі келіп шығады километр сағатпен немесе ә, осы 12-ні көбейтеміз мыңға иә то есть үш мың алты жүзге көбейтеміз өйткені мына үш мың алты жүз жоғары шығып кетеді ғой мың жоғы төмен түсіп кетеді сол кезде үш мың алты жүзді көбейтіп мыңға бөлсек мынау келіп шығады қайтадан түсіндіре алдым ғой ә? бұл километр ә, метр секундты километр секундқа айналдыру мысалы міне қараңдар жай ғана 15-ті қазір көбейтеміз 3-те 6-ға иә 15-ті көбейтейік 3-те 6-ға көбейтіп көрсеңдер болады неше шығатындығын бірден білесіңдер ол кезде бізде километр сағат келіп шығады яғни 15-ті көбейтеміз 3-те 6-ға 54 километр сағат келіп шығады яғни ә, осын көбейткен кезде не келіп шықты 54 километр сағат түсіндіре алдық қой осылай түрлендіре беруге болады бірақ біз барлығын си жүйесіне яғни метр секундқа түрлендіруіміз керек өйткені жылдамдықтың өлшем бірлігі метр секунд әрі қарай кеттік енді сендерге есеп мына жерде беріп қойдық 36, 90, 18, 72, 108, 540 барлығын неге түрлендіруіміз керек метр бөлінген секундқа түрлендіруіміз керек метр бөлінген секунд метр бөлінген секунд метр бөлінген секунд метр бөлінген секундқа себебі жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд барлығын дәптерге түсіреміз және бізге жібереміз шығарып болғаннан кейін ал енді біз әдеттегідей есеп шығармай тұрып есептің шығару жолын үлгісін көрсетеміз сендерге мысалы мынандай не беріледі есептің шарты беріледі оны дәптерге жазуың қажеті жоқ бірақ біз оқимыз осын одан кейін дәптерге сендер қайтып жазасыңдар бірінші болып берілген деп жазамыз одан кейін берілгенге не жазамыз мысалы не берілді бізде алматыдан шыққан автобус сарыөзекке дейін 180 километр жол жүрді дейді значит жолымыз с тең 180 километр дейміз екі жарым сағатта жүреді яғни уақытымыз нешеге тең екі жарым сағатқа тең одан кейін бар біз міндетті түрде си бірлігі бойынша анықтап аламыз яғни хбж келтіреміз деген сөз халықаралық бірліктер жүйесіне мысалы километрді неге айналдырамыз метрге айналдыруымыз керек ә, сағатты секундқа айналдыруымыз керек яғни 180 километріміз 18 көбейту 10-ның 4 дәрежесі метр деп алсақ болады немесе жүз мың деп алсақ та болады қате болмайды біз қысқартып осылай жаздық стандарт түрде ал уақытты қалай жаздық екі жарым сағатты көбейтеміз неге 3600ге нәтижесінде тоғыз көбейту оның үш дәрежесі немесе тоғыз мың секунд шығады екен ал енді осы жерден бізге не табу керек жылдам табу керек дейді халықаралық бөліктер жүйесі бойынша анықтаңдар деп тұр бізге енді ары қарай біз формасын білеміз міне жылдамдықтың формасын иә осы формуланы пайдалана отырып ә, міне қараңдар барлығын си келтіріп алдық енді 18 көбейту 10-ның 4 дәрежесін бөлеміз 9 көбейту 10-ның 3 дәрежесіне 18 бен 9-ды қысқартатын болсақ 2-нің өзі қалады ә, э, 4 дәреже мен 3 дәреже қысқарған кезде мына жақта 1 дәреже қалады получается 20 қалды деген сөз түсіндік қой ары қарай кеттік енді есептер жалпы екі есеп бердік осыны шығарамыз міндетті түрде ә, километр сағат метр секундқа ә, километр секундтық метр секундқа минутты секундқа айналдырып түрлендіріп шығарамыз түсіндік қой иә ә, одан кейін барып ағылшынша есеп бердік сендерге example one яғни ә, бізде білеміз ағылшынша оқып жатырмыз түсінеміз иә қараңдар density деп жатқанымыз бұл жол density of иә 3000 метр in 10 minutes with a bicycle яғни осы байсикл деп отқанымыз велосипед велосипедіміз 300 метрді 10 минутта жүріп өтті what is the average speed that the boy rides his bicycle within meter per second and kilometer per hour яғни сендер не істейсіңдер мына берде бізде жолымыз берілген 300 метр және 10 минутымыз берілген бізге табу керек жылдамдық average speed яғни жалпы жылдам табуымыз керек жалпы жылдамдығымызды ол кезде тапқаннан кейін ответті метр секундпен және километр сағатпен түрлендіріп жазамыз шыққан жылдамдықты түсіндік қой окей next э, келесі бізде есептер тағы есеп екі есеп бердік э, бар болғаны неше 5 6 есеп бердік иә э, есептерді жазамыз шығарамыз талдаймыз одан кейін барып бізге шығару жолын жібереміз түсінбегендерің болса сұраңдар бүгінгі сабағымыз аяқталды оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар